jama'a assalamu alaikum eh kamar yadda muka gaya muku maganin hawan jini kwanan baya to yanzu za mu gaya muku maganin ɓarsa amma muna so mutane su iya rabewa saboda wancan maganin da aka faɗi da wannan na ɓarsa suna da kama da juna to amma duk wanda ya saurari maganin hawan jini shi garun kuka da zumuwa shi ana sha ne da safe cokali guda da rana cokali guda da dare cokali guda haka ake sha to shi kuma na ƙwalsa ga yanda yake shi ma ana yin shi da garin bagaruwa bagaruwa za ka samu kamar wannan biro an san dai bagaruwa to ƙwarar ta ta guda goma sha ɗaya sai kuma ka samu zumuwa idan ka daka wannan bagaruwa ta yi tilis ta zama gari har 'ya'yan da ke ciki za ka take su su zama gari tilis guda goma sha ɗaya kullum sai ka ɗauko cokali guda na garin bagaruwa cokali guda na zuma za ka sha da safe za ka sha da dare babu sha da rana shi da safe da maraice ne insha Allahu za ka rabu da balsa to ina so mutumin da ya saurari bidiyo wanda yake maganar hawan jini ya iya kiyayewa akwai bambanci da wannan wanda za mu wada shi ma da garin kuka ne garin kuka na akwai asiri da yawa a cikin shi wallahi akwai magani a tare shi sosai duk mutumin da yake da ciwon ƙwarsa idan yana so rabu da shi wannan abin da za mu haɗi za ka rabu da shi insha Allah kuma gashi mun haɗi na bagaruwa to a cikin na bagaruwa ne kuma za mu ƙara wani kamar magani biyu ne a bidiyo ɗaya ina fata duk wanda zai saurara ya yi sauraro na basira na lissafi don mutum ya iya fahimta abin abin da bature yake cewa practical ya gane abin wara-wara kar ya ɗauko wani ya gama da wani wancan na bagaruwa na ƙwalsa ne to wannan ma wanda za mu haɗe na ɓarsa ne za ka samu garin kuka idan ka same sai ka samu ƙwai garin kuka cokali guda sannan ƙwai ƙwara ɗaya za ka yi kashen garin kuka cokali guda da safe amma za ka gama shi da